एक और गेम प्ले के साथ आ गया हूँ यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन तो आज मैं तुम्हें एक डाउनलोड थर्टीन की आज भी बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं अपना क्लैन दिखाता हूँ तुमको जो भी आना चाहता है मेरे क्लैन में आ जाना ये रहा कोड चैनल पे नए आए तो यार चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि अटैक कैसा लग रहा है कि बहुत से बंदे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और जबकि कसम की वाले बंदे को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो ये रहा फर्स्ट रिप्लाई दिखाता हूँ तुम लोगों को सबसे पहले हम यहाँ पे फनल बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रो ड्रैगन छोड़ेंगे और इस साइड से इलेक्ट्रो ड्रैगन छोड़ेंगे कोल्ड स्टोरेज के वहाँ से क्योंकि फनल बनेगा और हमारा किंग और साथ में क्वीन और रॉयल चैंपियन यहाँ से आगे हो जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग लॉन्चर छोड़ देंगे जो बॉल बनाए बॉल को तोड़ेगा और इसके अंदर को फनल बनाएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा और साथ ही इनके पीछे हमें सारे रेट्रो ड्रैगन छोड़ देने होंगे और यहाँ पे ग्रांड वार्डन भी छोड़ देना होगा इनके साथ और सारे बलून आठ के आठ बलून और साथ ही यहाँ पे हम ग्रांड वार्डन के साथ रॉयल चैंपियन भी छोड़ देंगे और फ्रीज कर देंगे रॉकेट को दोनों रॉकेट को और यहाँ पे रेंज स्पेल भी यूज कर लेंगे दोनों साइड और यहाँ पे हम टाउन हॉल को भी फ्रीज कर लेंगे और हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा टाउन हॉल के फ्रीज होने तक मतलब फ्रीज हटने तक फ्रीज के बाद जैसे फ्रीज हट जाएगा तो हमें यहाँ पे ग्राउंड वार्डन की एबिलिटी यूज कर लेनी है और यहाँ पे एक रेंज स्टाइल भी यूज कर लेनी है जिससे फटाफट टूट जाए यहाँ पे और यहाँ पे हमें दोनों साइड फ्रीज कर देना है रॉकेट और दोनों रॉकेट को फ्रीज कर देना है और रेंज स्टाइल यूज कर लेना है और आसानी से यहाँ पे पूरा पेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस साइड तो एक ड्रैगन इलेक्ट्रो ड्रैगन है और अभी तो हमारी की भी फुल वो बची है मतलब पावर बची है और किंग भी बचा है हमारा अभी जिंदा और यहाँ पे रॉयल चैंपियन भी बची है अभी जिंदा और अभी तो बहुत से इलेक्ट्रो ड्रैगन भी बचे हैं अभी इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे हमारे एक दो तीन चार पांच इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे हैं और बलून भी बहुत से जिंदा है और साथ में उनकी फुल एच भी बची है अभी और तुम्हें ये आर्मी कैसी लगी यार कमेंट में जरूर बताना और लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पे पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो गया हंड्रेड परसेंट के साथ और दूसरी आर्मी की तरफ को बढ़ता हूँ मैं और दिखाता हूँ और दूसरे बेस में हम अटैक कर रहे हैं सेम आर्मी के साथ तो सबसे पहले हम लॉग लॉन्चर छोड़ देंगे और साथ में किंग और किंग छोड़ देंगे क्योंकि सारा डैमेज किंग ले लेगा अपने ऊपर और लॉग लॉन्चर बचे रहेगा तो हम दोनों साइड से लटको ड्रैगन छोड़ देंगे और वेट करना है थोड़ी देर और यहाँ पे हम साथ में वैगन सारे छोड़ देंगे बलून छोड़ देंगे ग्रांड वार्डन छोड़ देंगे साथ में और साथ ही रॉयल चैंपियन भी छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं इकल के सामने रेंज स्पेल और इकल को फ्रीज कर दूंगा और साथ में ही मैं यहाँ पे मल्टीना इन्फेनर को भी फ्रीज कर दूंगा और यहाँ पे एक और रेंज स्पेल यूज कर लेंगे टाउन हॉल के बगल में और यहाँ पे मैं फ्रीज कर दूंगा यहाँ पे एक्सप्रो को और साथ में ग्रांड वार्डन की एबिलिटी यूज कर लूंगा और साथ में आर्चर की एबिलिटी साथ में ही हम यहाँ पे रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी यूज कर लेंगे कि रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी बची हो और अभी हमारे बहुत से आदमी बची है और यहाँ पे हम फ्रीज स्पेल तो बची है इसको यूज नहीं करते हैं बाद में काम पे आ जाएगी तो यहाँ पे वेट करते हैं पूरा बेस डिस्ट्रॉय होने में और ये आर्मी कैसी लगी यार कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना और आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में